сәлем достар гитараны осындай еркін ойнау үшін базаны дұрыс қалыптастыруымыз керек менің онлайн сабағымда осының барлығын үйрететін боламын қазақстанның кез келген жерінен үйрене аласыз ол үшін гитара мен интернет болса болғаны